E saudação internauta, seja bem-vindo! Eu sou o André do canal Obliterando Jogo e eu estou aqui com o Fabrício747 para jogar The King of Fighters 2000. Sim, esse é um dos meus favoritos. Já faz muito tempo que eu não jogo contra player, estou acostumado a jogar contra a máquina. Se você me acompanha, você sabe muito bem quem não pode faltar no time. Sim, o Gordão, é o meu salva-fichas. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Primeira luta aqui contra contrabal. E... Ação! Começou! Vamos lá! Ah não, ele escolheu esse pirralho chato pra caramba! Vamos lá, Kim! Pra cima dele! Errou! Ah, refletiu a magia! Toma! E agora Takuba! Vamos lá! Nossa! Oh, cai dentro! Ah! E agora o Clark! Subindo! Oh, beleza! Opa, ele também colocou a King no time! Isso, agarra! E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais vídeos de The King of Fighters? Então já sabe, não esqueça do like! Nossa, ele ainda chamou a Vanessa de Striker. É, sobrou pro Xangão. Vai, vai, vai, vai, vai. Ah! ah. Não! Vai! Vai, vai, vai, vai, vai! Isso! Beleza! É, eu tenho que tomar cuidado com essa King. E agora o Clark vai enfrentar o King. Vamos lá. Vamos, agarra. Ah. ah não, falhei. Vamos lá, King contra King. Opa! Volta aqui onde você pensa que vai! E agora, Leona! É, sobrou pro Xandão de novo. Vai, vai, vai, vai. Barrigada nela. Nossa, saiu do canto. Agora muito cuidado com essa King. Já vimos que ela é perigosa. Vai, vai, vai, vai, vai. Toma! <laughs> é o poder do barrigão fazendo a diferença. E vamos em frente. E agora Rio. Vamos lá. Se você está gostando do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Chutou na cara. Opa. Esse Shoryuken do Ryo é uma droga para escapar. Opa! Ah, o que, foi isso? Vamos lá, King! <laughs> Melhor chute do jogo! ah, ah não, esse pirralho de novo! Pare com isso! Errou! Nossa! Ah! Machem! Dê conta desse pirralho! Sai, sai, sai. Toma. Xandão salvando de novo. E agora King, hein? Só com a metade do life. Não bobeia. Vai, vai, vai, vai, vai. Ah. Vai, cata. não. Tem que ficar ligado no Striker. Pra cima dela. Sai de baixo. Ah não, defendeu. Ah não, entreguei o jogo. Consegui escapar. Isso! Beleza! <laughs> Dei sorte agora, hein? E vamos em frente! E agora ele pegou o Yori! <laughs> Começaram a vir os personagens modinha. <laughs> Opa! Subindo! Ah! Dava pra levar essa! Vamos lá, King! Canal! Hum, tomei especial! Droga! Ah, agora o Shang tem que derrubar três! <laughs> Já tô até acostumado, sempre sobra pro Shang. E agora o Bal para espirrar de novo. Olê! Pegou! Isso! não. Nossa, deu tudo errado. Vai, vai, vai. Oh, hoje não! <laughs> ah, droga! Hoje sim! Rapaz, você viu quanto dano tirou? Cuidado tá com esse Yori. Polo Split. Ah! Ah, Yuri Valdez. Maldito! Black King! Acima dele! Não! Armadilha! Agarrar! Isso! ele é baixinho. É, vamos lá, Shang. Nossa, quase levei na cara esse pessoal. Bora, salva fichas, puta, salva fichas. Não! Droga! Ah, isso não vai ficar assim não! Vamos pra próxima! Isso que dá, ficar deixando tudo pro gordão. Round one, Boa, Clark! Horrível Clark! Filme especial. Vamos lá, King! Acaba com esse Yori! Vai no pau! acertei esse golpe. Hum, tava tentando desde o início da partida. Oba! Vamos lá, agora King contra King. Ah, Vanessinha! Vai lá, Xandão, é sua vez. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Errou. Errei também. Isso! Ha! Mais uma ficha salva pelo gordão. E vamos em frente, porque o show não pode parar. Agora ele vem de Takuma. Uma perigoso.

Magia passou por dentro. A nosso favor tá valendo. <laughs> Subindo! Yeah! Não! Que vacilo! Como é que evita esse Shoryuken? Buraquinho! Isso! De novo, King contra King! essa Vanessinha atrapalhando o jogo. Não! Agora o Shine. Paulada nela! Vai, agarra! Isso! ora, ora isso! Beleza! E vamos em frente! Opa, olha o que aí de novo! sobrou pro Xangão de novo. Vamos lá. Se acostumem, sempre sobra pro Xangão. <laughs> Vamos lá. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Falta King ainda, hein? Nossa! Cuidado com a Vanessinha! Ela é perigosa! Ela é traiçoeira! Double strike! beleza! Ufa! Outro comeback de Shang! Rapaz! E vamos em frente! Esse é o Clark que eu conheço! <laughs> Ah, é isso aí! Podia ser sempre assim, né? E agora, Leona! E não é porque eu sei o básico que você pode dar esse gole não. Entendeu no canto, agarrou. Agora King! Vamos lá, King contra King! pegar ela! Isso! Não! Gato Striker! Sai de baixo! Beleza! Nossa! Quase que a King vira o jogo, hein? E vamos continuar! Caramba, eu acho que eu nunca me diverti tanto num contra. Muito bom. Ah não, ele colocou o balde de novo. Esse pialho. E agora, Yuri! Vai, vai, vai, vai, vai. Agora! Agora, pegou! Foi pro chão! Continua! Vai, vai, vai, vai, vai! <laughs> se o cabecinha erra uma dessas, ele se aposenta. Perdi por uma fração de segundo. Isso! Vamos lá, King contra King. Sai, Vanessinha! Não se meta!

Vai, Vanessinha! Cuida da sua mesa! Droga! Ah, vai ficar assim não! Nossa, agora ele pegou o Seth e a Atena! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! fedido embaixo. Agora Atena! Não! Vai King! tá refletindo o ataque, né? Toma! Aí eu vou chamar o Joey também. Não! Não! Vai pra lá! Ih, tomei! Droga! Poder total! Beleza! É isso aí! Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Conto com sua presença no próximo vídeo. Obrigado pela participação e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!